Spokojnie Spokojnie Spokojnie, jeśli masz na kogo Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz wszystko, czego potrzebujesz Spokojnie, jeśli masz na kogo Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być łapie nerwowy korek Coraz trudniej dojechać na miejsce w porę Ktoś trąbi, bo pewnie jest spóźniony Bierze telefon, pewnie dzwoni do żony Halo kochanie, jak dobrze, że jesteś Znowu korek, teraz stoję na mieście I czekam aż światła zmienią kolor A narzekam, bo korek to miejski horror Mam dosyć kupa, temperatura wzrasta Chcę uciec stąd jak najdalej od miasta Gdzieś daleko, gdzieś poza przestrzeń W nowy wymiar, w nowe miejsce Czas, gdzie problemy łatwiej, że się staną A wspólne plany ruszą pełno przecież to nie jest problem Spada napięcie, spróbuj poczuć się dobrze Słowa i migoją rany Warto żyć, warto kochać i mieć plany Ludzie szukają samych siebie w kółko No bo nie jest trudno gdzieś zagubić jutro Życie pędzi, kręci się ziemia Wszechświat na nas czeka, trzeba się zmieniać Wolny wieczór, dwie osoby razem I tak co wieczór, coraz bliżej marzeń Na to się czeka i to jest piękne Mamy spokój, słowa wypowiadamy szeptem To mamy w sercach i to nas trzyma To nam daje siłę, która reperuje bilans Jeśli masz kogoś, dla kogo warto żyć wiesz wszystko, czego potrzebujesz Spokojnie, jeśli masz na kogo żyć Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz wszystko, czego potrzebujesz Spokojnie, jeśli masz na kogo żyć Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz wszystko, czego potrzebujesz Spokojnie, jeśli masz na kogo żyć Spokojnie, jeśli chcesz na